Jadi Allah Ta'ala wang pen Semua takdir, qadar Sejak daripada azali lagi Atau gapo yang akan berlaku Sampakah hari kiamat, sampakah syurga ni aku Dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya Untuk sesuatu tugas Atau keutamaan dan kemuliaan Termasuknya malaikat, rasul-rasul Dan semua yang diberi kemuliaan kebaikan kepada makhluk dia. ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون <clears throat> وهو <clears throat> وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Ayat 68 sampai 73 surah Al-Qasas. <clears throat> Sambung ataupun undur satu ayat yang kita baca kemarin. Ayat 68 masih lagi tak baca nota kaki 1, 3, 2, 4 dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya jadi Allah Ta'ala wang pen semua takdir, qadar sejak daripada azali lagi atau gapo yang akan berlaku Sapakah hari kiamat, siapakah syurga ni aku dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan termasuknya malaikat rasul-rasul dan semua yang diberi kemuliaan kebaikan kepada makhluk dia terutamanya rasul-rasul yang diutus kepada manusia untuk menerai dan memberi penjelasan ha-ha agama dan juga termasuknya hamba-hambanya hamba Allah di kalangan manusia utama sekali. Lepas tu jin yang berime yang bersih suci zahir dan batin. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka dunia, siapakah dia boleh menjadi ahli syurga? Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain dari pilihan Allah. Ini ha, kamasik hak Allah Taala dia nak bui kepada siapa, dia tak sebui kepada siapa. Sebab itulah kita selalu baca Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' Sampai ke akhir ayat ya sebab dia panggil saya baca sekejap eh? Kita mengaku royak kepada Allah wahai Allah Malikul mulk Allah lah yang memiliki kerajaan eh? mung nak beri kepada siapa kemuliaan dan mung nak hina ataupun mung nak cabut daripada siapa siapakah kemuliaan itu munak hino munak munak munak akak anak gapo semua dia dikal khair innaka ala kulli syaiin qadir pada tangimu lah saja kebaikan maknanya pada dirimu lah saja ya Allah kebaikan yang munak bui kepada siapa innaka ala kulli syaiin qadir Mung lah yang menguasai semua setiap sesuatu sebab itulah bila disebut ayat ni Allah sebutnya subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggilah keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Berarti Allah Ta'ala lah yang maha bersih, suci daripada segala yang manusia duk sekutu, duk syirik. Duk kata Tuhan macam tu, Tuhan macam ni. Tak, tak, tak, tak, tak. Bukan seperti mana yang diskod ataupun yang di faham salah oleh manusia dan jin. Allah satu. Allah tidak ada anak, tak ada ada bapak, tidak ada ibu. Allah sifat mulia, sifat sempurna ada pada diri dia. Sifat kekurangan dan sifat yang naqis ataupun sifat yang buke-buke tidak ada bagi Allah. Allah bukan tino, bukan jantan, bukan pak, bukan anak. Allah bukan buta, bukan tuli, dan sebagainya. Maknanya sifat-sifat hak tak molek tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sifat sempurna dan lengkap adanya pada Allah. Sebab tu kita orang Islam pun pakat mengaku bahawa Allah sebagai Tuhan kita dan kepada Dia lah semua urusan-urusan sama ada urusan dunia, urusan akhirat kembali kepada dia belaka. Dia kehendak, dia kuasa, dia bijaksana dia lebih mengerti lebih alim lebih lebih lebih lebih lebih lebih segala-gala bagi Allah Subhanahu wa taala nota kaki di bawah 1 3 4 di dalam pimpinan Ar-Rahman Allah taala jualah <clears throat> yang menciptakan sekalian makhluk dan dialah jua yang memilih sebahagia daripada dari makhluk-makhluknya itu dengan diberi keutamaan dan kemuliaan terutamanya kepada rasul-rasul ni banyak ke ulama pakat pensi yang dia ukan dalam tafsir katanya iaitu rasul-rasul dan nabi-nabi dan orang-orang yang dipilih khuh, oleh Allah Taala walaupun orang itu bukan nabi bukan rasul. Sebab di kalangan hamba Allah ada juga orang yang terpilih. Nah, terutamanya orang-orang yang hampir diri dia dengan Allah walaupun dia bukan makam rasul, bukan makam nabi tapi Allah Taala pilih dia sebagai orang mulia. Pak kita pun nak macam itulah. lah dalam hidup kita ni dunia akhirat nak we Allah taala pilih kita jadi orang mulia di atas muka dunia sampai kita boleh duduk di dalam syurga di antaranya ialah rasul-rasul rasul-rasulnya maka tidaklah patut bagi sesiapa pun memilih yang lain daripada yang telah dipilih dan ditentukan oleh Allah azza Wajal. lebih-lebih lagi tidak patut bagi golongan yang kafir musyrik memilih jalan yang salah dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini oh, boleh katakan salah dan silapnya orang-orang musyrikin. Orang musyrikin bukan ada di zaman Nabi atau pembelung pada Nabi jadi Rasul saja dah. Bahkan sekarang ni pun ada orang musyrikin. Nah, ya ada tiap-tiap yuk samai sampai ke hari kiamat. Sebab musyrikin artinya orang yang percaya kepada Allah. Tapi dia dok percaya lagi kepada benda-benda yang lain yang boleh kesal. Dia berasa katanya benda tu kesal dalam hidup dia. Azimat, kubur, husu, ah ha, main apa hatu, nengok nasi dan sebagainya. Jalan belakang tu. Benda-benda syirik belakang. Dok mitok dengan benda tu, mitok dengan benda ni, dok percaya lek-lek dalam hati dia, dok pegang dengan benda tu. Kalau dia, dia tak dia tak ambil benda tu mari tok mari sakuk mari bubuh dalam kereta dia ke di lengir dia dia berasa katanya akan timbul benda-benda tak molek pada diri dia jalan belakang tu syirik belakang sebab tu musyrikin jangan kita anggap katanya duduk di dalam zaman nabi hak nabi duduk kuat lang pada waktu tu saja dak bahkan zaman sekarang ni pun kita bosel orang-orang Islam kita jadi musyrikin tapi kita tak ada dok itlok ataupun tak ada dok tok nama katanya orang sekarang ni orang musyrikin. Tapi kita tok padanya orang kafir. Orang kafir ni semua atau muka dunia adalah orang syirik belakang. Kafir tu api jalan dah. Namo katanya orang kafir tu kira katanya sutya cok moho dah gan. Orang kafir iaitu orang patisi satta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patu kan? Dan dan ugamu mereka hok do buat pitikam go tu pitikam go ni go tu go ni banyak perkara. Hok tu boleh katakan lebih daripada syirik yang kita duk gamuk-gamuk katanya puak dia duk buat boleh jadi sikit tapi hok sebenarnya banyak. Syirik pekak gadik hok dia duk buat pitikam pelak-pelak dan dan ugamu mereka. Walaupun setengah-setengah ugamu dia percaya katanya Allah Taala sebagai Tuhan mereka. Cuba kita perhati tak? Perkataan eh dalam dalam dalam semua tiap-tiap agama yang ada belakang, eh iaitu nya percaya Tuhan Lord God ada belakang, Prabu pencau dan sebagainya saya tak pandai bahasa lain daripada ni nak ayat katanya adanya perkataan eh yang disebut di dalam setiap agama tapi Tuhan dalam arti yang dikehendaki dalam Islam iaitu Allah. Tapi Tuhan, hak kita ada sebut Tuhan, Tuhan, Tuhan dalam agama asing. Dia percaya katanya Tuhan tu bukan Allah tapi Tuhan iaitu nya percaya hak dalam agama dia. Cuba kita perhati. Ha ni bahasa orang putih dan lah. saya tak pandai juga bahasa orang putih. Tapi bila kita tengok orang-orang putih berlaku gapo-gapo sikit. Oh my god. Ha, ada. Oh Tuhanku. Ya lah dah. Oh Allah apa ni? Rabbi. Rabbi, Rabbi artinya Tuhanku yang kita maksud dalam Islam iaitu Allah. Tapi oh my god, oh Tuhanku dalam agama dia dia pergi wallahu alam lagu mana kita tak tahu juga. Orang Yahudi dengan orang Kristian dia percaya katanya God dia tu adalah Tuhan yang dia pergi. Lepas tu syirik belana di dalam agama mereka. Cuba tengok, saya tambah sikit eh. Tengok dalam dalam duit dolar Amerika. Terus tengok alat belakang, dia tulisnya In God we trust. Ataupun lebih kurang itulah. Saya, saya saya tak ingat Duduk duk, perhati tengok dulu. In God in Lord we trust. Berarti kita percaya kepada Tuhan. Lord arti L O R D tu. Lord artinya Tuhan. Itu ha, berarti dia percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mana pun kita, kita, kita tak tahu. Dalam Islam dia tak sewe kita semabur. Kita waswah ataupun kita wawih. Ha Tuhan. Nak jadi Allah, Allah sungguh. Sebab itulah tak sewe jadi kita syirik walaupun sikit. Masuk semula tak? ini tidak pula bermakna bahawa seseorang dikehendaki jangan menggunakan akal fikiran kemahuan dan ke ke ke kegiatan usahanya tetapi maksudnya hendaklah ia menerima apa yang berlaku sesudah ia mencurahkan segala daya upayanya memikir mentadbir dan memilih bukan semata-mata serah takdir kepada Allah ha dia tuhan tanda siap-siap dah nak berlaku tak berlaku kita kacir sara mana pun tak berjaya ha ni tak kena kecek lagu tu fikir lagu tu pun tak kena tapi Allah Taala dia beri peluang lagi kepada setiap orang usaha cari jalan ikhtiar gotu gani gotu kok jalan molek lepas tu insyaallah tengoklah natijah hasil dia nak berjaya tak berjaya bukan duduk di kita tapi duduk di Allah ha gitulah cara dia dak mentadbir dan memilih dengan tenang hati serta berserah diri berbulak-bulak kepada Allah kerana kewajipan seseorang ialah berusaha sekadar daya upayanya dan kesudahannya terserah kepada Allah serah kepada Allah ha, ni, nak jaya tak jaya serah kita nanti kita nanti usaha ya usaha dengan sesungguh-sungguhnya mari ayat yang ke-9 dan Tuhanmu mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati mereka dan apa yang mereka zahirkan. Hak ni hak zahir hak jelas-jelas juga. Tuhan raya benar hak duduk fang dalam hati manusia. Hak orang tak nampak. Tak bunyi. Tapi dalam hati orang ni dia boleh kecek. Supaya kita duduk dia-dia, mulut kita tak ada gerak tapi dalam hati kita kita duduk kecek bobek bobek bobek go tu go ni go tu go ni lepas tu hati ni dia sampan dengan otak kita dia sampan dengan ruh kita Allah tak ada tahu belakang ni tak berhajat kepada panjir sangat hurai tapi kita semua pakat tahu katanya Allah tahu gapo isi hati dan gapo hak jadi zahir hak zahir hak ni hak cikak cikak, hak kecik, hak buak ke, la, unga dan sebagainya Alhamdulillah. Sebab tu, kita ambil daripada ayat ni, we gambar katanya, semua tiap-tiap cara hak kita usaha kita buat, Allah Ta'ala tahu belakang. Walaupun nampak zahirnya molek, tapi dia hakikat dalek tak molek, maka dia tak molek. Hak kita naknya, zahir dan batin molek belakang. Jenis belakang, bersih Insya Allah orang jenis pasal ini, adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari ayat yang ke-70. Dan dialah Allah. Tuhan eh, tiada Tuhan melainkan Dia. La ilaha illahu. Ni nak jadi kemahnya pegangnya setiap orang muslim iaitu terhadap ketuhanan Allah sahaja yang asal yang berhak diibadat tidak ada tuhan selain daripada-Nya sahaja yang apa di ibadat seperti mana tidak ada Tuhan lain yang buat yang cipta mengikut apa yang dikehendakinya dan mengikut kudrah iradahnya tu dalam tafsir mengatakan macam itu lahul hamdu fil ula wal akhirah dan dialah dan hanya dia yang berkuasa menghukum serta Ah, saya baca tak tak tak kena deh. Di dunia dan di akhirat. Dan hanyalah dia yang berkuasa menghukum serta kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Wa ilaihi turjaun. Kamu semua akan dikembali kepada Allah berarti kita mari ke dunia guna apa tu? Guna roh dia, tubuh badan hak dia bui, makan ni rezeki semua hak dia bui belaka. Lepas tu dia nak panggil klik semula kepada dia itulah hak kita dok mengaku inna lillah wa inna ilaihi raji'un kena sebut semua deh hak ni ni bukan nanti ada orang mati inna lillah wa inna ilaihi raji'un kita pasal nak cari lalu siapa mati ni nak cari dalam lain orang tu tulis inna lillah inna lillah nak tengok tengok tengok oh dah Allah mati nak hak sebenarnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un kita kena sebut semua dalam hidup kita. Tak ada kira benda tu berlaku. Apa ni, kereta belaga umuh. Rutuh. Pohon kayu tu balik. Orang mati. Tak. Walaupun benda kecil sekali pun Kita kena sebut sama. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab nak teran hidup kita ni. Hidup kerana Allah dan kena kembali kepada Allah. Lagi itulah. Orang dia selalu ingat kepada mati. Ingat kepada Allah. Ingat kepada akhirat ingat kepada kubur dia berasa tupu nak pergi buat maksiat berasa tak tak sering buat maksiat kalau ada salah silap sikit sebanyak pun insyaAllah Allah tak ada apa terutamanya kita berada di dalam bulan Ramadan ini ha, kait dengan bulan Ramadan sikit tak bulan Ramadan ni saya berasa lah katanya kalau nak kira cuci manusia ni tak ada dah bulan lain bulan Ramadan cuci bersih sungguh. Orang tak buat dosa dengan sengaja dia nak pergi buat sia malam. Tapi kalau tak katanya ada juga setengah setengah orang duk pergi buat dosa dalam bulan Ramadan. Ha tu tak ada arah. boleh cuci dah. Nah, semua perkataan kita, perbuatan kita, kita tengok, kita dengar, kita usaha, kita makan, kita apa semua cuci habis. Apa apa tah lagi orang yang reti faham sungguh hidup dia dalam bulan Ramadan. Oh, sebab tu tubik keluar daripada bulan Ramadan adalah orang tu orang cuci supaya dengan hari yang ibu bapa dia beranak kepada dia. Boleh Lailatul Qadar lagi. Baca Quran habis. Nah, sekurang-kurang baca Quran habis semua. Siapa yang tak baca baca tak habis lagi semua bagi orang yang hak lah Pandai baca Quran, lancar baca Quran, saya yakin katanya orang tu baca lebih pada sekali khatam. Bah, cuba kita gambar kita baca Quran banyak mana boleh pahala hak ni sebagai firm dari daripada uh, eh, sikit dah kepada kita bila kita baca Quran huruf yang ada di dalam Quran ni semua sikit lah saya betul lah dengan demo atas dalam lain. dan huruf yang ada di dalam Quran semua ni 323,971 huruf 323,671 huruf. Pak cuba kita gambar. Kita baca setiap huruf di dalam Quran ni tu bui 10 ganda. Kita gi kun dengan 10. Dia akan tubiknya 3 lan 236710. Masya-Allah. 3 juta lebih pahala yang boleh kepada kita. Nabi royak katanya, la aqulu alif lam mim harf walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun hadis dikeluarkan oleh at-tirmizi 2910 nabi katanya aku bukan maksud alif lam mim tu sahuruf tapi alif sahuruf lam sahuruf mim sahuruf berarti kita sebut alif lam mim kita akan bolehnya 30 hasanah 30 pahala kepada kita. Apatah lagi kita sebut banyak di dalam Quran, baca Quran ingat mulut, baca tengok di mushaf dia dan sebagainya. Dalam semaya luar semaya sebab tu orang Islam ni masya-Allah pahala tak putus-putus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala tak putus-putus. Mamnun artinya maqtu'. Tak putus-putus pahala boleh kepada dia walaupun dia duduk tak ada baca Quran eh, tapi dengan sebab ime yang ada di dalam hati tiap-tiap orang tu sebagai bateri dia duduk cah sokmo dengan Allah apatah lagi orang yang ingat sokmo kepada Allah buat ga tu buat ga ni usaha tu usaha ni sokmo ingat kepada Allah saya we personal kepada diri saya sendiri dan ikhwah akhwat yang dikasihi mula gapa-gapa dah kalau kita tak pandai nak baca doa tu dah baca doa ni kita bismillah buat gapa-gapa bismillah bismillah bismillah bismillah Insya Allah kita akan duduk di dalam mananya dalam crop ugamu yang kita selalunya ingat kepada Allah buat gapa-gapa dengan nama Allah walaupun kita nak makan nak duduk nak tidur nak gapa, nak kerja eh, kita buka pintu kedai kita macam bismillahirrahmanirrahim tak ada kena dok main dengan azimat sakuk situ nak we lari kedai nak nak we orang masuk kedai kita go tu go ni dak dak dak dak bismillah dengan nama Allah dan kita baca doa-doa yang Nabi duk mengajar kepada kita, insya-Allah molek di dalam hidup. Dunia sampai ke akhirat. Bila kita mati barulah kita boleh tengok. Gapo? Hasil natijah pun hak kita buat baik tu dia akan timbulnya di dalam hidup kita hayatan tayyibah di atas muka dunia. Lepas dalam kubur kita kita akan duduk sebagai berhak. Berhak semua tak ada kena bangun-bangun dah. Nanti bangun si sangka kala yang kedua tu bangun pagi duduk dalam syurga insyaallah itulah hasil natijah yang kita duk usaha atas muka dunia nak we betul hidup kita jangan we ada syirik jangan we ada unsur-unsur yang tak molek dalam hati dalam perbuatan usaha kita itulah nah gua tiga ayat yang saya baca apa tu ayat hak panjang lagi lepas pada tu 71 sampai 73 tak derah nak terjemuh insyaallah tengok esok kita masuk lagi dalam dalam beberapa ayat sebelum daripada nak masuk kisah korun Kisah Korun ni duduk di ayat yang ke-70 ni dalam suratul Qasas. Panjang pula kisah Korun dengan Nabi Musa alaihi salam yang Allah Taala cerita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.